Неужели мой любимый братик решил взяться за учебу? Можно и так сказать. Я тебя не узнаю. Ничего не хочешь мне рассказать? Например, о той поездке. Я не знаю, Джулия. Все слишком запутано. О чем ты? Я не могу объяснить. Просто какое-то странное чувство внутри. Погоди, странное чувство? Могу ли я поинтересоваться? Тебе нравится Адам? Что? Нет, я такого не говорил. Верно, не говорил. Но я хочу, чтобы ты знал. Я поддержу тебя в любой ситуации. После нашего прошлого разговора я думала о том, а что если у тебя никогда не было девушки, потому что тебе нравятся парни? Ты действительно так считаешь? На самом деле у меня никогда не было девушки по многим причинам. Например, потому что мне 17, или потому что я всегда чувствовала себя комфортно в одиночестве. Ну, Рэй, ты же понимаешь, что рано или поздно все изменится. Вопрос в том, хочу ли я этого. «Мисс Смит, скажите, у вашего отца были враги?» Конечно, у него были враги. И я думаю, ответ очевиден, учитывая, какой бизнес он вел. У нас есть некоторые сведения об этом, но могу ли я уточнить? Ваш отец занимался поставкой табака, верно? Табак? О нет, это только прикрытие. Его ассортимент гораздо больше, чем вы можете себе представить. Если я вас Правильно понял. Речь о запретных веществах? Какой вы догадливый. В таком случае это действительно опасный бизнес. А у вашего отца были помощники? Только торговцы. Бумажную работу он никому не доверял. Может быть, вам известно о каких-либо конфликтах? Не думаю. А что насчет... Детектив Харрис, можно вас? Ах, мисс Смит, я скоро вернусь, и мы продолжим наш разговор. Что случилось? Взгляни на это. Офис. Восемь вечера. А -а -а. Подобное сообщение также получил детектив Джонс перед своей смертью. Ты думаешь о том же, о чем и я? Обе жертвы. Дело рук одного человека. Эй, Рэйчел! Как ты себя чувствуешь? О чем ты? О том, что произошло вчера. Ну, та ситуация с Рэем и Адамом. О нет, даже вспоминать не хочу. Как думаешь, между ними что-то есть? Ричард! Что? Я просто беспокоюсь за тебя, потому что знаю твое отношение к Рэю. Я уже говорила, мы просто друзья. Эти странные отношения с Адамом – только их дело. Не стоит в это лезть. Ладно, ладно, я понял. Просто хотел убедиться, что все в порядке. А впрочем, не будем о грустном. Я хотел узнать, пойдешь ли ты на вечеринку сегодня вечером? Честно говоря, я не очень люблю подобные мероприятия. Да ну брось, будет весело. В прошлый раз тоже так говорили. В итоге все кончилось тем, что человек оказался в больнице. В этот раз никто не пострадает. Лично за этим прослежу. Эй, ты что творишь? Твоя музыка действует мне на нервы. И что с того? Я устала. Не понимаю, чем я заслужила такое отношение к себе. Дай-ка подумать. Ты бросила меня, променяла на свою дебильную работу. Ах, ну прости. Если бы не моя дебильная работа, мы бы голодали. Я вообще-то для тебя стараюсь. А ты, как обычно, этого не ценишь. Вот опять. Каждый раз одно и то же. Это все для тебя, я так стараюсь, неблагодарный. Все, хватит. Я не хочу продолжать этот разговор. Сегодня вечером у нас будут гости. Придет коллега с его детьми. А я здесь при чем? Просто веди себя достойно. И даже не думай меня позорить. Ну здравствуй, сынок. Вернулся все-таки. Пап давай не будем портить этот прекрасный день. Рэй уже все понял. Нет, Джулия, я хочу знать, почему он так поступил. Потому что так захотел. Я смотрю, ты самостоятельным стал. Тебе не кажется, что ты слишком много себе позволяешь? Ну, пап, серьезно, хватит. Я не хочу, чтобы вы ссорились. Я знаю, что вы оба гордые и очень упрямые, но, пожалуйста, давайте сделаем исключение – Хотя бы раз в жизни. Хорошо. Ладно. Я тебя услышал. Считай, что тебя спасла сестра. Любая оплошность, и мы очень скоро вернемся к этому разговору. Зачем ты это сделала? Потому что мы семья. Это ненормально, что вы все время ссоритесь. Мне неприятно видеть вас такими. Я хочу, чтобы все было как прежде когда мама была еще жива. Вот ты где. Марк, ты все-таки приехал? Ну не могу же я бросить тебя одну в такой ситуации. Да, спасибо. Я смотрю, ты старые фотки нашла. От них не лучшие воспоминания. Я любила отца, но некоторые его поступки до сих пор мне непонятны. Два года назад я была зависима. Но я не рассказывала о том, что это произошло из-за моего отца – Первый раз, когда я попробовал, он принес мне наркотики под видом конфет. Я даже ничего не подозревала. Постепенно появлялось странное чувство. Мне хотелось еще и еще. Спустя неделю я уже не могла остановиться. Тогда я не осознавала этого, но... Все это время мой собственный отец был моим дилером. Я просто не понимаю, что было в его голове на тот момент. Для чего он это делал? Этого мы уже никогда не узнаем. Но я тебе обещаю, теперь все будет иначе. Это все из-за его бизнеса. А теперь и вовсе все легло на мои плечи. Что ты имеешь в виду? Сегодня я узнала, что отец все переписал на меня. Получается, теперь я являюсь полноправным управляющим. Что? Нет, этого не может быть. Что с тобой? Как такое могло произойти? Марк? Нет, нет, нет, нет. Марк, Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't know what you need. Скучаешь? Может, познакомимся? Вообще-то я кое-кого жду. Ничего, Подвинется пассажир. Такая хорошенькая. Может, немного развлечемся? Что? Ну, не делай такое лицо. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Здравствуй, Элисон. Рад тебя видеть. Ох, Роберт, я тоже очень рада. Какие у тебя симпатичные дети. Какая неожиданная встреча. Ммм, очень даже неплохо. Благодарю. Я так рада, что смогла приехать. Столько времени прошло. Рэй и Джулия так выросли с нашей последней встречи. Я их помню совсем крохами. Да, время летит незаметно. Джулия, расскажи немного о себе. Адам говорил, что ты поешь. Да, я пою в кафе. Здесь, неподалеку. Решила пойти по стопам матери. Я помню ее. Очень хорошая женщина была. И голос такой, проникновенный. Очень жаль, что все так сложилось. Ну все, мне это надоело. Сядь на место. Тебе так нравится играть в примерную семью? Лично мне нет. Я собираюсь уйти. Ты со мной? Рэй? Даже не думай. Не трогай меня. Ну что ты такая недотрога? Ты не понимаешь слова «нет»? Чего? Кажется, тебя попросили убрать руки. Если ты сейчас этого не сделаешь, придется тебе помочь. Да понял я. Вот и молодец, а теперь иди и не лезь к другим людям. Веселая вечеринка, говоришь? А тебе не весело? Что ж, будем исправлять ситуацию. Идем. Потанцуем? Что? Это немного... Расслабься, все нормально. Это вечеринка, здесь все танцуют. Да, верно. Она никогда меня не понимала и уже не поймет. Мой отец тоже не пример для подражания. Он хотя бы не обвиняет тебя каждый день, говоря о том, какой ты неблагодарный, и о том, как ты не ценишь его труд. <laughs> Это все напоминает мне детство. Раньше мы тоже вот так убегали. Находили тихое место и просто прятались от окружающего мира. Было дело. Жаль, что то время уже не вернуть. А помнишь, как мы встретились впервые? Конечно помню. Такое невозможно забыть. За все это время я понял одну вещь. Ты гораздо лучше, чем пытаешься казаться. Ты правда так считаешь? Да, ты со всеми играешь, но не со мной. Что ты имеешь в виду? В последнее время я не могу перестать думать о том, что между нами происходит. Твои слова действие. Это настораживает, но и одновременно заставляет задуматься. Все не так, как кажется на первый взгляд. Я не совсем понимаю, к чему ты ведешь? Мне кажется, ты пытаешься что-то скрыть под этой безучастной маской. Зачем так сложно? Просто ты мне не безразличен, вот и все. Что? Только не сопротивляйся, и я покажу, что имею в виду. Прости меня. За что? За мое странное поведение. Ничего. Ты просто переживаешь. Нет. Не совсем. У меня есть на то другая причина. А? О чем ты говоришь? Что это все значит? О нет. Только не говори мне, что... Да. Это я убил твоего папочку. Как ты можешь? Дорогая, я не позволю стоять у себя на пути. А ты именно это сейчас и делаешь. На пути к чему? К бизнесу, конечно. <laughs> Бизнес. Ах, вот что тебе было нужно. И как я сразу не поняла. Ладно, пора с этим кончать. Не люблю долгие прощания. Какой же ты все-таки... Rashai.